تتخيل تكون مسافر للمتعة والاستكشاف ولكن تنصدم بمواضيع مغايرة وما كنت حاطها بالحسبان هذه هي قصتنا اليوم في ماليزيا, في ماليزيا. في ماليزيا. في ماليزيا. صباح الخير حبايب طبعا البارحة نزلت لكم قصة على الانستغرام واخذت رأيكم بيها وسألتكم إذا تريدون أنه أنزل القصة كاملة باليوتيوب وأحكي عنها بأدق التفاصيل والكل قالوا لي أنه أنزلها طبعا اللي ما ضايفني على الانستغرام روح ضيفوني على الانستغرام وشوفوا الفيديو اللي نزلته خلينا نبلش بالقصة طبعا هي القصة شوية كلش غريبة القصة أنه السنة اللي راحت تقريبا يمكن بنفس آه، هذا الوقت يعني يمكن بشهر أربعة أو شهر خمسة رحت الماليزيا وكنت داري اصور فيديوهات عمود انزل لكم اياها وتشوفون هاي الدوله مثل بقيه الدول اللي دا اصورها والاماكن اللي دا اروح عليها ودا اشوفكم اياها فبالوقت اللي انا راح اسبيه لكوالالمبور كانت الدنيا رمضان كان باقي رمضان تقريبا 10 ايام او 12 يوم فالمهم قبل بخمس ايام تقريبا ما يخلص رمضان أه كنت قاعد بمكان ودا اسال الناس شنو المكان اللي اقدر اروح له بدايه العيد او بصلاه العيد فكنت سامع انه اكو بماليزيا مسجد يسموه المسجد الاحمر بمدينه ما اعرف وين هاي المدينه فكنت قاعد بمكان فسالت الناس اللي موجودين بالمكان نفسه قلت لهم اني اريد اشوف انه مكان اروح له بليله العيد او انه بصلاه العيد الناس اغلبيتها وين تروح فقالوا لي انه اغلبيه الناس يروحون الى مكان اسمه بوتراجايا هي مدينه كامله طبعا وبيها بحيره كلش حلوه وبيها جامع كلش حلو وهذا الجامع يسموه الجامع الاحمر وهذا المسجد يستوعب 15000 مصلي واكثر فقلت منها هاي فرصه انه اروح اشوف المسجد واشوف هاي المدينه الحلوه وقلت بنفس الوقت انه انزل لكم فيديو اشوفكم انه ليله العيد بماليزيا شلون تكون وشنو الاجواء اللي موجوده هناك فاللي صار كالاتي طبعا هاي المدينه اللي اسمها جايه قالوا لي تبعد عن ماليزيا من ساعه ونص الى ساعتين فقالوا لي لازم تطلع اذا تريد تلحق على الصلاه وهاي لازم تطلع كلش قبل بوقت فاتفقت ويا تاكسي انه ياخذني يوديني على هذه المدينه اللي اسمها جايه وعلى هذا المسجد الاحمر على مود اقدر اصوره بوقت الصلاه بلشت الرحله هنا وانا طلعت من الاوتيل تقريبا بوقتها بالثنتين بالليل، المهم وكنت خايف من الجو انه تعرفون انتم اجواء ماليزيا 24 ساعه مطر وفجاه تصير مطر وما تعرفون اصلا ايش وقت راح يصير الجو زين وش وقت راح تمطر فكنت متخوف انه ما راح اقدر اخذ لقطات بالدرون مثل ما انا مفكر وانه يعني اشوف اخذ لقطات حلوه وبدون ما الدنيا تقوم تمطر المهم بلشت الدنيا تصير شويه ترعد وشويه نثات بسيطه مطر وهاي قلت يلا مو مشكله لحد ما وصلنا للمكان وصلت للمكان تقريبا قبل ما تصير صلاه الفجر بتقريبا نص ساعه ثلاث ارباع الساعه وطبعا اول ما وصلت للمدينه كنت كلش منبهر بالعماره اللي موجوده بهاي المدينه وطريقه التصاميم اللي مسوين بيها المباني يعني بشي رهيب بحيث تحسون نفسكم بوحده من حلقات كرتون علاء الدين لان تشوفون هاي القوة الدائريه والاشكال هاي الغريبه فتحسون هاي المدينه تصميمها كلش غريب وحلو وورا هاي المناظر كلها اكو بحيره اصطناعيه كبيره بحيث يعني شكلها مو طبيعي ايش قد طالع حلو ويا المكان ويقال انه اكو شركات جايه من ايران ومهندسين هم اللي صمموا هاي المدينه بشكل كامل المهم بعد ما شفت هاي المدينه وشفت هذا الطراز المعماري اللي بيها اللي كلش غريب قلت خلي قبل لا تبلش الصلاة أشغل الدرون وأبلش أطيرها وآخذ لقطات حلوة المهم شفت مكان هيك معزول ورا الجامع وقلت مدام بعد هالصلاة ما مبلشة وهستوى هيك دي يصير الشروق مال الشمس فراح يطلع لقطات بالدرون رهيبه فقلت خليني اقعد بهذا المكان واطلع الدرون واخذ لقطات هيك ويا شروق الشمس راح تطلع فد لقطات رهيبه قبل لا تبلش الصلاه وتصير الازمه ومثل ما شفتوا هسه طيارتي الدرون اخذت لقطات دخلت بكل المباني اخذت لقطات للجامع بكل الزوايا ومن دا اخذ لقطات للجامع شفت ورا الجامع اكو مبنى اخضر شكله مستحيل يعني شكله رهيب فقلت هذا المبنى اذا راح اخذ له لقطات بالدرون ويا شروق الشمس راح يطلع شيء خرافي فعفت الجامع ورحت على هذا المبنى الاخضر ورحت من كل الزوايا اطير الدرون يمين واطير الدرون يسار وماكو مكان بهذا المبنى ما صورته يعني من كثر ما انا بهذا المبنى حتى قربت الدرون على شبابيك مال المبنى وقمت اخذ اللقطات يمين واخذ اللقطات يسار وقمت ادخل بين الحيطان اصور المبنى يعني ماكو شيء بالمبنى ما صورته وراها بلش يكبر بالجامع فاخذت له تبلش الصلاه ورجعت الدرون وضميتها وشلت هاي الكاميرا اللي هسه اصور بيها شلتها بايدي وحطيت الجنطه على ظهري وظليت ماشي على مود اصور بقيه الاشياء اللي انا كنت حاطها ببالي ولحد الان الامور كلها طبيعيه وماكو اي شيء غلط بحيث انا مكمل الامور طبيعيه وما عندي اي شيء يعني ما خايف من اي شيء ودخلت للجامع ومثل ما تشوفون هاي اللقطات بلشت اخذ لقطات للجامع من جوا ودا اشوف الجامع انه شكله مو بس من برا رهيب لا حتى من الداخل هم يعني تصميمه كلش حلو بلشت اخذ لقطات واصور الناس واصور كل شيء لحد ما هنا بلشت الصلاه وانا رفعت راسي هيك بالصدفه فشفت انه المبنى مفتوح من فوق فقلت اذا اطلع اخذ لقطات ليدرون للناس وهم قاعد يصلون من دي يسجدون راح تطلع من هذا المربع اللي موجود من فوق بشكل خرافي فلازم اروح اطلع اسوي هذا الشيء فمثل ما تعرفون انه بلشت الصلاه وزحمة الناس وما اقدر حتى اطلع المهم لقيت طريقه اطلع بيها فطلعت من المسجد وقعدت برا على مود اطير الدرون وطلعت الدرون وبلشت دا اطير بيها وهنا كانت الطامة الكبرى طيرت الدرون وكنت دا اصور الناس من هاي المربع اللي موجوده فوق بالجامع فما لحقت عليها لان يعني خلصت الصلاه وطلعوا الناس فبهالاثناء رجعت الدرون ودا أريد انزلها فبهالاثناء إجو اثنين شرطيه لابسه زي عسكري وياها شخص لابس مدني فطلعوا هم اصلا يدورون على الدرون منو صاحبها وما يشوفون من بعيد انه هي مال منو فدا ينتظرون لحد ما تنزل على مود يشوفون من تنزل من الشخص اللي راح يلزمها وهنا المصيبه يا ريتني ما منزلها فاول ما وصلت الدرون قريبه من القاع لزمتني هاي الشرطيه من ايدي فقالت لي انه انت عندك تصريحي وهذا الشيء تسويه لو لا فاكيد انا قلت لها لا ما عندي فاول ما قلت لها انه انا ما عندي تصريح اجت الشرطيه لزمت ايدي فرتها واجى الشخص هذا اللي المدني اللي وياها شال الدرون من القاع فدا اقول له انه بس انتظر على مود لا تنكسر بس خلي اطفيها فمثل ما تعرفون انه همين دا اقول لكم انه المسجد يستوعب اكثر من 15000 شخص فتخيلوا كميه الناس اللي صاروا داير مدايرنا دا يتفرجون على الموضوع دا يريدون يعرفون شكله فبهالاثناء بصراحه انا كلش خفت وما اعرف شنو اللي اقدر اسويه هسه طبعا وبهالاثناء الشرطيه من فرت ايدي انا كان بعدها بايدي التليفون واللي هو الريموت مال الدرون فهي تقول لي انطيني اياه فدا أريد أنطيه اياه فسويت فكيت التليفون وسويت نفسي انه انا دا امسح من التليفون طبعا هو ماكو شيء امسح من التليفون لان هو كله دا يتسيف بال memory داخل الدرون نفسها بس قلت انه على مود دا ابين انه انا دا امسح شيء فالمهم سويت نفسي دخلت على الكاميرا وهاي وبلشت امسح حطيتها التليفون قلت لها قلت لها اختي تفضلي فكانت الجنطه اني مالتي مفتوحه والاغراض مالتي بالقاع فقالت لي لم كل غراضك اللي موجوده حطهم بالجنطه وتعال ويانا ما علي طبعا الدرون هي بيد هذا الشخص المدني اللي وياها فبهالاثناء انا كلش خفت وما اعرف شنو اللي لازم اسويه فقلت لها انه شنو الشيء اللي انا سويته غلط يعني بس انه عمود افهم ما قبلت تحكي قالت لي من تجي ويانا راح تفتهم شنو الموضوع فالمهم سديت الجنطه حطيتها على ظهري وظليت ماشي وياهم واخذوني بسياره اخذوني المكان طبعا انا ما اعرف شنو الموضوع ولا اعرف هذا شنو المكان وظليت قاعد وياهم تقريبا من ثلاثة الى اربع ساعات او اكثر حتى ما اتذكر الوقت ايش قد واني وحدي المشكله وعباره عن استجواب انت منين جاي؟ انت شنو اللي جابك هنا؟ شو ليش قاعد تصور هاي المدينه؟ وين ساكن انت؟ وشلون جيت؟ ومن اللي جابك لهذا المكان؟ وشلون عرفت اصلا اكو هيك مكان هنا وليش قاعد اتصور بهذا المبنى اللي قدامك ومدى يقولوا لي اصلا هو شنو حتى هاي المباني اللي موجوده طبعا مدى يقبلون يقولوا لي اصلا شنو الموضوع واشكالهم هيك كلهم هيك قاعدين يتفرجون علي وصافنين وفاتحين كاميرا وما افتهم شنو الموضوع بحيث يعني احس نفسي باستجواب وميت من الخوف بدي اقول لهم انه شنو الشيء اللي سويته غلط يقولوا لي بس احكي وخلاص هذا هو افضل تسال فقلت لهم اوكي انا جيت لهاي المدينه ومجرد انه انا سمعت ليله العيد راح تصير اكو صلاه العيد هنا بهذا المسجد لانه يستوعب اكثر من 15000 شخص فقلت اجي هنا انه اصور اجواء العيد واصور هاي الاجواء اللي موجوده بهاي المدينه وبنفس الوقت شفت هاي المباني انه عجبتني كلش وتصاميمها شفتها حلوه فقلت ويا شروق الشمس وهاي قلت انه اصورها يعني ما ما مسوي شيء غلط انا فشنو سويت انا غلط او تسوون وياي هاي الموضوع فبهالاثناء طبعا عافوني طلعوا وظليت انا انتظر قاعد قالوا لي شويه ونرجع لك ما اعرف الظاهر يمكن لان اخذوا اسمي ومعلوماتي وين انا ساكن بكوالالمبور حتى قالوا لي اليوم اللي اجيت بيه بالضبط يا, يوم المهم شرحت لهم كل شيء فقالوا لي شويه ونرجع لك عافوني وحدي فانا بهالأثناء طبعا ما افتهم اي شيء لا عندي تليفون لا عندي شيء قلت لهم بس انطوني تليفوني بس مجرد اخبر احد انه انا جاي هنا أنا وحدي مسافر فبس اعطوني تليفوني انه انا اخبر احد اقول له بالقصه كامله انه يابا ترى اني يعني بفلان مكان وما اعرف شنو اللي صاير وياي عم لا بال يعني اهلي او الناس اللي اعرفهم فما قبلوا قالوا لي انتظر لحد ما احنا نخلص وبعدين وراها راح نقول لك الاجراءات شنو اللي راح يصير فالمهم رجعوا لي بعد وقت طويل وانا ما افتهم شنو الموضوع قالوا لي يابا انه احنا نريد من عندك انه تقول لنا هاي الصور اللي صورتها ليش صورتها رجعت قلت لهم نفس القصه والمشكله انه انا كنت بوقتها ما اصور فيديوهات على اليوتيوب كنت مجرد بس على انستغرام انزل صور وانتهت فما دا اقدر اثبت لهم صحه كلامي انه انا قاعد اصور وانزل على اليوتيوب فدا يقولوا لي نطلع لنا قناتك على اليوتيوب فدا اقول لهم انه انا قناتي جديده وما بيها يعني يعني فيديوهات هسه بلشت انه اسوي فيديوهات على اليوتيوب تقدرون تشوفون مكان ثاني المهم فبالنهايه قالوا لي خلاصه الموضوع انه احنا نريد من عندك شغله صغيره انه انت تطلع لنا الفيديوهات اللي صورتها وتشوفنا اياها قدامنا بعدين وراها تمسحها وراها نحكي بالموضوع فهنا انا كلش انقهرت يعني اذا راح انطيهم الفيديوهات ما راح يخلوني بعد اصلا راح ارجع اصور او اصلا بجوز راح يقولوا لي اطلع من المنطقه او ما اعرف شنو راح يصير فقلت له للشخص هذا اللي موجود قلت له انا قدام هاي الشرطيه اللي اجت اللي اخذتني انا قبل لا انطيها تليفوني مسحت كل الصور اللي موجوده ومسحت كل الفيديوهات اللي انا صورتها وعطيتها التليفون وشافت هي فالمهم صحوها فمن اجت هي قالت لهم لا انا ما شفت هذا الشيء فالمهم قال لي اوكي احنا لازم نشوف تليفونك خلي افتح لنا اياه ففتحت التليفون ظل يقلب بالصور ظل يقلب حتى بالواتساب كل مكان المهم شاف ماكو شيء فقال لي انه هاي الكاميرا بيها memory او لا طبعا هنا انا خفت كلش وقلت له انه الدرون ما بيها memory. طبعا هنا انا ما كنت متصور انه هو راح يجيب الدرون وراح يفتشها قدامي والمشكله الاكبر انا مت من الخوف بالزايد لانه اذا عرف 100% انه راح يقول هذا قاعد يكذب علينا وقاعد يضم شيء وراح تصير مشكله كبيره طبعا بعد ما جاب الدرون انا هنا الصدق متت لانه لا انا اللي دا اقدر اغير موقفي واقول له انه الدرون بيها memory ولا انا اللي دا اقدر اضل ساكت يعني ما دا اعرف شو اسوي فالمهم بالنهايه قلت ما اقدر اطلع انا كذاب واقول له اي موجود بيها بعد ما جابها ظليت ساكت فالحمد لله انه هو اصلا طلع ما يعرف الدرون ولا يعرف اصلا شلون تنفتح او شلون تتحرك فالمهم اول ما نزل الدرون ظل هيك يقلب بيها يباوع بيها شاف هذا المكان فتحها فقال لي قال لي هذا المكان شنو على هذه فقلت فقلت له هذا مكان انه اشحن من عند الدرون نفسه فالمهم قبل علي قال لي اوكي سد سده رجع رجع سدها وفر الكاميرا ظل فرها هيك لحد ما وصل لهنا طبعا انا من وصل لهنا والله العظيم كنت ميت خوف ويعني جامد ما اعرف شو اسوي ففتحها فاول ما بابا بيها هيك ما اعرف اذا هي يعني ما اعرف جزء بالنسبه لها هي ما مبينه بالنسبه لي واضحه انه هذا مال memory بس هو بوقتها ما اعرف جزء هذا يريد يخلصني فالمهم بابا بيها هيك كان يقول لي وهاي شنو؟ قلت لهذا مكان انه اسوي من عنده update للدرون انه احط من عند من عند غراض واسوي لها update على مود انه كل فتره انه ينزل تحديث جديد لها فوالله مشت علي انه صدق يعني <laughs> علي هيك كان يقول لي اوكي هم انا سدها ظل يقلب يريد يشوف انه مكان اكو بيها فتح ال... فتح ال... الاجنحه مالتها فتح هذا من هنا هيك سد رجع فتح هذا يشوف انه اكو مكان بيها غريب او هاي المهم ما شاف فرجعها الي وقال لي خلاص خليك هسه قاعد شوي راح نرجع لك هم مره ثانيه المهم انا من عدى هذا الموضوع انا ميت خوف بحيث يعني والله ما مصدق انه هذا الموضوع مشي والاهم من هذا كله انا بالنسبه لي انه هو شاف ال memory يعني اللقطات اللي موجوده هنا <laughs> راح تظل موجوده عندي وما راح يقدر يمسحها المهم فهو اجاني قال لي لازم تعطيني اسم القناه مال اليوتيوب مالتك تخليها عندنا عمود بالمستقبل نشوف اذا انت راح تنزل شيء عن هذا المكان او لا قلت له اوكي ما عندي مشكله فالمهم هو هيك داربه علي كان يقول لي شوف هسه احنا راح نرجعك على نفس المكان اللي احنا اخذناك من عنده واول ما راح توصل لهذا المكان تركب بالقطار او تركب آه، تاكسي وترجع لكوالالمبور للمكان اللي انت اجيت من عنده وممنوع بعد ترجع تصور بهذا المكان المهم فقبل لا نطلع فقلت له انه بس داير اسالك سؤال قبل لا اطلع لانه انا هسه لحد هسه انا ما مفتهم انه انا شنو الذنب اللي ارتكبته او شنو الشيء اللي انا سويته فابتسم بوجهي وضحك وقال لي هاي المدينه هي المدينه الاداريه مال كوالالمبور ومال ماليزيا بشكل عام فقال لي هاي كل المباني اللي داير مدارك هي مباني اداريه ومباني حكوميه والمبنى الاخضر بالذات اللي انا كنت دا اصوره دا ادخل هيك الدرون بكل الزوايا وبين الحيطان وبين الشبابيك هو هذا مبنى المخابرات <laughs> اللي موجود هناك فدا يقول لي انه انت سويت مشكله كلش كبيره من دا تصور هذا المبنى بالذات ودا تصور الحرس اللي واقفين برا ودا تصور اللي القطاعات اللي موجوده بالداخل لانه هو طبعا بعدين ورا ما انا طلعت يلا وشفت الفيديوهات يلا اكتشفت انه طبعا انا هاي اللقطات ما اقدر اخليها فدا احكي لكم اياها حكي بعدين وراها يلا اكتشفت انه انه هذا المكان من شفت الفيديوهات ورجعت انه صحيح اكو اكو برا من مكان بعيد انه اكو جيش سادين الطريق فبحيث انا من دخلت بالدرون المكان كلش يعني كلش جوا تقريبا يمكن فد 5 او 6 كيلو يعني صورت القاع كلها وصورت القطاعات اللي موجوده جوا والشرطه والناس وانا ما كنت اصلا منتبه عليهم، فطلع بالنهايه هذا هو مبنى المخابرات ومن وراء هاي المدينه اصلا كلها ما يصير انه اطير بها درون ولازم يكون اصلا عندي رخصه يلا اصور بيها. فصارت بيها مشكله كلش كبيره ومن وراها هاي انسجنت تقريبا يمكن ستة او خمس ساعات يعني ما اتذكر ايش قد بالضبط او جزء اكثر او جزء اقل بعد ما صورت لكم بالدرون اللقطات اللي شفتوها قبل شويه طبعا آه، جو علي الشرطه قتلوني وما قبلوا انه انه يعني اصور هاي هذه الاماكن لان يقولون هاي اماكن تخص الدوله يعني فصارت مشكله كلش كبيره وهسه بالاخير يعني واخيرا هسه عافوني قالوا لي خلاص تقدر تروح بس قبل لا اعرفكم بس انه اذا اقدر اصوركم انه احكي يعني اشوفكم الكاميرا فقالوا اوكي وهذا جوني بون بون هاي هاي هذول الاثنين اعتقلوني وهسه الحمد لله خلصنا من عندهم وراح نرجع وعبالهم انه انا خلصت ال شو اسمه مسحت الفيديوهات وانا ما مسحت الحمد لله شكرا شافوني so goodbye bye bye فهي القصه كلها يا اصدقائي اللي بدي احكي لكم اياها على الانستغرام هي نزلت لكم اياها على اليوتيوب واللي ما ضايفني على الانستغرام روح ضيفوني على الانستغرام وشوفوا ال post اللي نزلته والصور اللي نزلتها عن هذا المكان بشكل كامل والمبنى الاخضر بالذات فلهنا يا اصدقائي وينتهي الفيديو لا تنسون تسوون لايك وشير وسبسكرايب باي باي